yeah, wow. Na ociwko no, jestem sam na tym świecie Mama urodziła, powiedziała sobie bierz, bierz wow. Jestem bestią na mieście Twoją kobietę by stale, że na mieście wow. Zmieniło się na mieście Już nie jestem taki sam Iggy jak wcześniej wow. Jestem gwiazdą na mieście Zobacz kto świeci tak jasno na mieście Jestem najlepszą częścią tej sceny Prawie jak wołowy w tym cieście Popularny jak kebab, bo zrobiłem coś czego nie było jeszcze Jestem bossem w mieście Jestem jak król, jestem sobą nareszcie Coś mówiła o teście, ty i twoje dziecko to weźcie się jebcie tu to mój chyba ból, to mój chyba ból Bo chcę ciągle pracować, a muszę spać i znów I sam nie wiem już, i sam nie wiem już Czy kiedykolwiek się uśmiechnę przez to co mam już Ja tylko jeżdżę w nocy, uu, Ja tylko odżywam w nocy, uu, Gdzie dziki wam się kończy, uu dwa na mordy Jestem mocny, uuu.